大家好，今天是录制第二次的短片，一样单抽王。我不会想露西的，真的，我没有想要露西法，真的，我不会。Fuck。 又是，我还有三抽，耶，用力啦！哎呦喂！呀！放，噪音。对了，找你舰队了，OK OK。 哎，薄荷吗？废柴。好，抽一抽，对不对？来集气哦，大家一起集气。 <laughs> 进去了。 OK，谢谢收看。哎，拜拜。